kapalo kapalo kapalo kapalo kapalo kapalo kapalo kapalo kapalo ha? kapalo ha? kapalo ha? kapalo kapalo kapalo kapalo kapalo kapalo Ah, uh, Lian? Ya, Bi. Yo, Abi kapal lepeng uraya. Nyo dia awak nyo pi janji ngon tayo katru. Jadi berlepeng sertu juta. jadi utang kita nyo ngon awaknya na sertu juta. Cuma kali api pegang gelam, tak mau blue deh. Cuma blue deh. Mana ada bayar penggong tu? Bayar jadi katru. Uh, ah, jadi lihat kan ngon apa deh so Oh Nisa? Iya paman, Kak Nisa sama Lia satu kampus. Wah, ada juga Oh, satu kampus. Iya, Paman. Hmm, eh, alias satu kampung. <laughs> Beda. oh, oh beda kampung ah, beda, beda kampung ah, dengan kampung beda ah. beda bang oh betul maklum kan tanya kita tu ha gula api Adam tak tahu api watanya memang waro kahi hayu ini orang yang penting Baik, kita kata kamu uh, Kanya minan uh, Nuk, Lia? Iya, Bi uh, Nah, lebih kelong sama macam Oh, lebih Belum dengan, dengan, dengan Lia Lia satu kampung, oh satu kampung <laughs> Satu kampung kampus. Satu kampus. Pula kampus ni kan. Pasti telefon. Hello Ju. Ha, oh, Iban. Mak ka. Lu. Bang bang bang bang black ah. Oh. Bang black. Okey, nak lah tu kena. Okey okey okey. Okay. Nak bergerak-gerak ni apa? Bang. Ni apa payah aku. Kiban mampai. Ada lawan lu. Nyok kan, payahlah dia kena ke. Ha? ha? Payahlah. Ubu ada. Ha? Ubu. Ayam dapat Sampu dah lada Nak beli Betul? Tak terhiyak lagi Kau pergi kak Kenapa orang tak tegak? Kau nak tak tegak? Kajak je dia Dia buka Kajak kenapa dia? Dia buka dah padu sini ada lepe. Lepe juta. Lepe mana berdua bibi kah? Kalau lepe mampu, ini anak bu, ha, mana kan nabi juga ha, perlu dia mampu, kan? Ha, Tapi mampu, tak kubah lagi ni, ada pun tu dapat tolong. Makan lebihnya buat ni saja lah. Nisa, beli puluh juta Nisa? Mau. Enggak besar kali. Lima puluh juta. berapa aja lah, nggak usah banyak-banyak kali. Oh benar ya. Jepen ke sini sang lima ratus, lima ratus kan kasih. Bangun nanti lima ratus, ada zaman lagi lima ratus ribu, lima ratus ribu sehari lah sekarang. Hai ah, Nisa, yang menyebab paman lima ratus ribunya dua ton di bulanan. Hah? Dua ton baru habis. Nah, bang. Iya betul nih kata Ano dah beda lah. Oh, mana? Mesti man, mana taban peng gina dengan peng jamun? Kada lah, paman. Oh, mana? Jadi, jamun peng di macam? Oh. Mana peng kerja? Peng di, mana? Peng peng, peng fufu, mana? Berarti dong. Ayah, kan macam kan? Jamun kah berubah? Jangan, Nisa? Iya, paman. Jamun kan sudah berubah. Sekarang kan sudah zaman now. Kah zaman now? Oh, zaman now. <laughs> Zaman no, zaman tidak. Tidak zaman. Ana panena zaman no. No tidak. Zaman no zaman. Berarti zaman tidak. Zaman sekarang. Oh, zaman no nya zaman sekarang. Iya betul. Nah, berarti no no tulisan di kipas. N O no. Oh, ka. Oh, o oh, oh, oh, N O W. Oh, ka butuh. Nai penuh halung berajinya Tak betul, tak betul, tak betul Berarti no nyat hari ini tegak Sekarang, tak betul nyat ada wali Tiba yang Nanisa Ya Nak ada wali Anak, ada wali Haa, berarti kamu tegak copen tu Wah Nah, copen tu Bali Ya, lima tu kan cuy deh Wah Ya, nak ambil kilom Tolong Yang bah, mak ke mana eh, Ya eh, Lihat kuah peli ya. Oh ma, menyenyan kuah peli ya. Galak kau saja. Nyok kau pada warga macam tu. dong. Ini saya suka kuah peli. Oh eh kecil kah? Suka. Oh kata kau Bisa lah. Yang betul. Oh, macam punya Darah ini macam jus dagun kuah peli ya. Bere. Bere. Ngambang. Kamu nak? Ini saya ajarin dia juga untuk bisa masak. Dia macam jus? dah habis. Uh, kita masak bareng kali ya. Ah, kita masak barang ya. Ah, je. Ya. pegah tu mama. Cik rasa ada mama pegah dan tu kan. Si uh, ah, bang cara bila pula pun hayu-hayu. Mau ayo so mangat be, mau ayo so ana mangat. Mai dah fikir yang. Nyom nyo mau bu mangan. Bila perlen tu dah buka warung bu ah tungkur ayo tabuh judul Warung Bu Tungku Raya Mangat. Weh. Iban. Nanti bakal ni sampai ah. selalu tu. Ah, tu. Tu Lian si Nisa kan. Dang dang dia tamat kuliahnya kan kaya. Kerja kan? tak peduli je ke manager nanti. Nanti pula. Manager. Ha. Manager, manager. Yang pukang. Yang pukang ni ayo. Kenapa paman? Hom pukang.

apa lo ki bacaranya peingatan di bayu penggok cerdo juta ya Allah karim ya Allah ya ya panjang banget alhamdulillah ya ah, kapal lo kapal lo oh oh jo jo ya. Terima kasih no ya. terima kasih terima oh, nasihatnya ah, banyak banyak banyak mana tu kau ni mana tu kau ni mana dia ah, oh oh ni ada darah lo ni ada kumur Ya. Bo jap jap jap jap jap. Dah dah betul dah. Dah betul dah. Dah betul dah. Ni yang pas. Jap jap jap jap jap jap. Ya. Dah dah betul. Dah betul dah. Eh juga tanu, eh juga tanu. Yang waktu kita nyokat dan kaku press dari kapunya oka. Nah, man, eh juga, eh juga. Dia ho Lia. Lia. Oh, kabir, kabir. Ha, banyak ketuk, ha? Alhamdulillah, ya Allah, dari ya Allah. Drone, ya Allah, ya Allah, yang marah, ya Allah. Selamat, pen kamu, ya Allah. Orangnya, tak kita, ya Allah. Urung kat tangga, kepada. Pergi kaji menang, ha? Ini ada wajud, ha? Kaji menang. Banyak, kita berangkat. Terima kasih.